ho trugetos. Ho oinos futeue tai entoe ampeloni, hopu ta clemata ton ampelon moskewontai kai lugois eis dendra e scolapas e sdeuge prosdeontai, sterisdontai. Hotan ho kairos tu TRUGU sufacisdein parei, apotemnei sulegei ho ampelurgos tus botruas su comisdei en trimodiois kai eis lenon en ballei eita alloi trapusin e xulino e huperoe tribidioe sunt tribusi kai slibusi en tripteri ton humon hos gleucos legetai kai entoi bicoi lenoi ec dexeis eis cadus metangisdetai po mas domenon kai en oinose ecais e fupo thematon apocatati themenon oinos ginetai ec cadu aneoi gmenu sifoni e syringi f epistomion estin aruetai kai procheirisdetai